Kaixo, estibaliz Karmendia harrietan naiz. Lazarten jaio, bizi eta lan egiten dut. Usurbigo lanbide eskolan egin nituen administratitzako ikasketak eta segituan hasi nintzen familiarteko enpresan lanean. Ondoren, herriko denda arategi batean egon nintzen urte batzuz eta azkeneko amairu urteak Lasarte horiako jangela desberdinetan egon naiz gaur egun iriki berri den hori arte institutuko jangela nahi zuzen. Nere zaletasunak herriko elkarte desberdinetan praktikatzeko aukera izan dut. E, gazte garaian erketz euskal dantzataldean, landa berri antzerki eskolan, eta kukukan, eta azken aldian dinbibanda aixialdi elkartean. Jarduera honen barnean, e, elkarlanean sortu diren jaialdi desberdinen e, antolaketan ere parte hartu izan dut, esate baterako Euskal Herriko batukaden topaketan eta Euskararen maratoian. Oraingoan, erronka berriei aurre ginez nire lehenengo esperientzia izango da udal politikan. Lasarte horiaren alde eta herritarren alde lan egiteak ilusio berriak piztu dizkit eta gogotsu nator lan egitera.